सरोज आफ्नो कलेज पुगे उनी कलेजको लाइब्रेरीमा पसे डेस्कटपमा आफ्नो जिमेल र फेसबुक लगइन गरे जिमेल र फेसबुकको पासवर्ड उनले एउटै राखेका रहेछन् सम्झिन सजिलो हुने गरी आफ्नै नामको स्पेलिङ पछि वान टू थ्री थपेर समय काम गरेपछि सरोज बाहिर निस्किए तर उनी जिमेल र फेसबुकको अकाउन्ट लगआउट नगरी निस्किए उनी कलेजको क्याफेमा पुगे उनले आफ्नो मोबाइलमा फ्री वाइफाई कनेक्ट गरे एकैछिनमा टेबलमा कफी आयो कफीको फोटोसहित लोकेसन राखेर इन्स्टाग्राममा फोटो पोस्ट गरे कफी पिसकेपछि उनले डिजिटल वालेटको एप प्रयोग गरेर कफीको पैसा तिरे पैसा तिर्दा उनको मोबाइल फ्री वाइफाईमै कनेक्ट थियो अब एकैछिन सरोजको गतिविधिलाई इन्टरनेट सुरक्षाको दृष्टिकोणले निहालौँ यहाँ उनले चारवटा औलाउन सकिने गल्ती गरेका छन् पहिलो गल्ती पासवर्ड उनले राखेको पासवर्ड सजिलै अनुमान लगाउन सकिने खालको छ उनले आफ्नो नाममा वान टू थ्री थपेर पासवर्ड राखेका छन् त्यति मात्र होइन उनले एउटै पासवर्डको प्रयोग धेरै साइटमा प्रयोग गरेका छन् यस्तो अनुमान गर्न सकिने र एउटै पासवर्ड धेरै ठाउँमा प्रयोग गर्दा कुनै पनि बेला जोखिम निम्तिन सकिने विज्ञको भनाइ छ एउटा कुनै अकाउन्ट ह्याक भयो भने ह्याक गर्ने मान्छेले अरू सबै अकाउन्टको पासवर्ड पाउँछ सो एउटा अकाउन्टमा एक्सेस पाउने बित्तिकै अरू सबै अकाउन्टमा एक्सेस पाउँछ अब ब्याङ्कको पासवर्ड पनि त्यही राख्यो भने त ब्याङ्कभित्र पनि एक्सेस पायो होइन त्यो चाहिँ अलिकति नराम्रै नै बानी हो हाम्रो सबै अकाउन्टको छुट्टा छुट्टै पासवर्ड हुनुपर्छ अब सजिलो पासवर्ड पनि मान्छेहरूले ग्यास गर्न सजिलो पासवर्ड राख्नु हुँदैन सजिलो पासवर्ड राख्ने बित्तिकै फेरि अकाउन्टभित्र छिर्न सजिलो भयो ह्याकरहरू कोही नराम्रो इन्टेन्टले अकाउन्टमा एक्सेस खोजिरहेको छ भने त्यहाँभित्र छिर्न सक्यो त्यही भएर पासवर्ड भनेको अलिकति सम्झिन गाह्रो वर्डभन्दा पनि फ्रेजहरू आई लाइक कफी भनेर राख्ने हो कि कफीको एउटा ओ चाहिँ जिरो गर्ने हो कि सो त्यस्तो खालको पासवर्डहरू राख्नुपर्छ सम्झिन त सजिलो तर पनि अरूले ग्यास गर्न नसक्ने खालको पासवर्डहरू चाहिँ अलिकति बढी राख्नुपर्छ दोस्रो गल्ती अकाउन्ट लगआउट नगर्नु उनी आफ्नो अकाउन्ट लगआउट नगरी लाइब्रेरीबाट बाहिरिए साइबर सुरक्षाको दृष्टिकोणले यसरी लाइब्रेरी जस्तो ठाउँमा सबैले चलाउने कम्प्युटरमा आफ्नो अकाउन्ट लगआउट नगरी छोड्नु निकै जोखिमपूर्ण काम हो नि अब त हामीले ढोका खुल्ला छोडिदिएर ल आऊ हाम्रो घरभित्र आऊ भनेर भने जस्तै भयो सो अब मेरो फेसबुकमा जे जे इन्फर्मेसन छ मैले सबै एक्सेस दिएको भयो अरू कसैलाई मैले फेसबुकमा सेयर गरे तापनि आफ्नो सर्कलभित्र मात्रै सेयर गरेर कुरा पनि होला त्यो मैले चिन्दै नचिन्ने मान्छेले पनि त्यो इन्फर्मेसन पायो अब त्यो मान्छे अलिकति नराम्रो इन्टेन्ट रहेछ भने मलाई हेल्प चाहियो पैसा देऊ भन्यो भने मान्छेले पैसा पठाइदिन्छ अर कसैलाई गाली गरिदिन थाल्यो उसलाई त्यो मान्छेसँग जो छोडेर गयो लगआउट नगरिकन उसँग रिस उठाएको थियो उसको इष्टमित्रलाई सबैलाई गाली गरिदिन थाल्यो भने त त्यो नराम्रो हुनसक्छ रिलेसन मान्छेहरूसँग तेस्रो गल्ती सूचना सार्वजनिक गर्नु सरोजले कफी सपमा कफी मात्र पिएनन् बरु आफू कहाँ बसेर कफी पिइरहेको छु भन्ने कुरा जानकारी समेत राखेर इन्स्टाग्राममा फोटो पोस्ट गरे यो गोपनीयताको दृष्टिकोणले निकै संवेदनशील विषय हो आफू कहाँ छु कोसँग छु र के गरिरहेको छु भन्ने कुराको जानकारी सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दा यसले अपराधिक घटना घटाउन सक्ने जोखिम पनि छ मान्छेले त्यो सूचना पाइसकेपछि नेसनल थ्रेड मात्र होइन नेपाल बाहिरबाट पनि अपरिचित मान्छेबाट मेसेन्जरमा इमोमा वाट्सएपमा भाइबरमा फोन आइरहेको छ अनि त्यसपछि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आउँछ भनेपछि हाम्रो इन्फर्मेसन कतै न कतै एक्सपोज छ त्यसलाई हामीले प्राइभेसी सेटिङबाट सुरक्षित राखेनौँ कि अथवा हामीले सबै पब्लिक गऱ्यौँ कि र अनवान्टेड इन्फर्मेसनहरू हामीलाई आउनु स्प्यामहरू मालवेयरहरू हामीलाई आउनु हामीले क्लिक गर्नु भनेको अपराधीलाई अपराध गर्नको लागि सहजीकरण गरिदिया भन्छौँ हामी भाषामा चौथो गल्ती फ्री वाइफाई प्रयोग गरी आर्थिक कारोबार गर्नु उनले डिजिटल वालेटबाट कफीको पैसा तिरे पैसा तिर्दा उनले फ्री वाइफाईको प्रयोग गरे यसरी फ्री वाइफाईको प्रयोग गरेर आर्थिक कारोबार गर्ने हुन्न भन्ने विज्ञको भनाइ छ जब हामीले अपरिचित लिङ्कहरू क्लिक गर्छौँ भने हाम्रो पर्सनल इन्फर्मेसनहरू ब्याङ्क इन्फर्मेसन सबै त्यो अपराधीकोमा जान्छ र हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्टबाट क्यास विथड्र हुन्छ भनेपछि अहिले नयाँ ट्रेन्ड भनेको विद्युतीय माध्यम सम्बद्ध अपराध भन्छौँ ठगी भन्छौँ साइबर ठगी भन्छौँ त्यो अहिले बढ्दो क्रम छ त्यसका थ्रेड पनि छन् सकेसम्म फ्री वाइफाई एक्सेस भएको ठाउँमा अनलाइन ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि एकदम सुरक्षित ढङ्गले गर्नुहोला गरिसकेपछि तुरन्त लगआउट गर्ने र त्यसलाई सुरक्षित राख्ने नै अनुरोध गर्छ यो घटनाले हामीलाई इन्टरनेट प्रयोग गर्दा के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भन्ने कुराको जानकारी दिन्छ गर्न पर्ने पासवर्ड राख्दा अरूले अनुमान गर्न नसक्ने स्ट्रङ एन्ड युनिक खालको राख्ने सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दा क्लोज ग्रुपमा मात्र गर्ने आफ्नो प्रत्येक अकाउन्टको पासवर्ड फरक फरक राख्ने टु फ्याक्टर ओथेन्टिकेसनको प्रयोग गर्ने गर्न नहुने सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक नगर्ने फ्री वाइफाईको प्रयोग गरेर आर्थिक कारोबार नगर्ने आफ्नो अकाउन्ट लगइन गरेर नछोड्ने